Apis is a constellation made up of four passionate blue stars. It represents a bird of paradise. It manifests the qualities most fundamental to best sphere. Flexibility, innovation, integrity, and boundless ambition. We remain grounded where needed. But when we must, we soar. الرؤى المماثلة الواردة على أي حد بيشوف هذا الشيء هتكلم في موضوع Are you a thinker or a believer؟ هل أنت بتفكر يعني thinker مفكر or a believer مؤمن okay okay It's very good to be a believer لأن to, to reach whatever you want you need to be a believer not a thinker هو ده الأساس لازم دماغك ما ما تحطش منطق لبعض الامور علشان تتحرك في اتجاه تحقيق ما تريد تحقيقه لازم بس علشان تعرف ايه الحاجات اللي انت محتاج توقف دماغك عن العمل فيها او محتاج ان انت توقف التحليل المنطقي فيها انت محتاج تتمرن على ده تتدرب على ده محتاج تفهم يعني ايه علم الطاقة محتاج تفهم يعني ايه to be a believer not a thinker محتاج تفهم when why this is very effective ليه الموضوع فعال يعني انت هتفهم يعني ايه believer ويعني ايه thinker وتفهم ليه هو فعال ومحتاج تعرف when to activate it and how to activate it and how وازاي تفرق ما بينه وما بين حاجات تانية but you need to know when to become a believer We need, you, you need to know how to become a believer you need to understand how to become a believer يعني ما ينفعش ان انت تمشي وخلاص تتبع اي حاجه كده وخلاص مع نفسك اكيد يا جماعه انتوا بتبقوا عايزين تحققوا حاجه وبتبتدوا الخطوات الاولانيه بتبقى هايله جدا انتوا عارفين اللي بيجوا يتعلم السواقه بيشغل العربيه وبيحط رجله على البتاع الفرامل وبيروح لو احنا قلنا ان هي عربيه اوتوماتيك وبيروح عامل على الدرايف علشان يبتدي فاول ما يبتدي يرفع رجله من على الفرامل العربيه بتبتدي تتحرك فهو بيحس بقى ان هو بيروح عامل كده بيروح لابس في حاجه يعني بيروح شايل رجله مره واحده فبيروح لابس في حاجه this is what يو do انتوا كده هو ده اللي انتوا بتعملوه لما بيجي الواحد يبتدي يتكلم معاكم في علم الطاقه يبتدي يشرح لكم تعملوا ايه فبتروحوا شايلين رجلكم فجاه من على الفرامل تروحوا لابسين في الحيطه او في اي عربيه او في اي بتاع اوكي اوكي ف just take your time you need to learn انتوا محتاجين تتعلموا ازاي how to become a believer not a thinker when to become a believer how to to differentiate اللي انتوا بتفكروا فيه وبتحسوا بيه وايه اللي انتوا المفروض تتبعوه when to do it how to activate it انا مش عارفه الاسئله دي انا يعني رصه الليسته اللي انا بقول عليها دي عماله بعيد فيها ولا لا بس آه، الفكره انه this is very important for you uh, whatever you wanna approach whatever you wanna reach هي الخطوه الاولانيه to be a believer not a thinker ومحتاجين تفرقوا ازاي تبقوا يعني ايه believer يعني ايه thinker ويعني ايه حاجه تانية بنضحك بيها على نفسنا اللي هو داي دريمر اللي هو ازاي تبقى هل انت بتضحك على نفسك ولا يو ار بيليفر اور ثينكر فاهمين حاجه كده مني لان في ناس اللي هو بتبقى ال manifestation بتاعها اللي هي بتشوف الحياه اللي هي عايزه تحققها فبيفتكروا ان هم وصلوا اللي هم عايزين اللي هو موضوع شير الرجل من الفرامل ده فالدنيا بتبوظ منهم فهم بيتحولوا بدل ما هم عندهم الطاقه ان هم يحققوا اللي هم عايزينه بيتحولوا ان هم ان هم اشخاص حالمين داي دريمر اللي هو حد مش هيحقق حاجه حياته مقضيه في ان هو بيعمل احلام مفيش على ارض الواقع مفيش حاجه تثبت ان هو الخطوات اللي, بي... اللي عايز يوصل لها بيحققها او بي... بي... بي... بيعمل اي تقدم فيها زي ما كان من عشر سنين زي ما هو دلوقتي so this means ان you are not a believer حد فاهم كده الحاجه اللي انتوا ممكن ت... ببساطه شديده جدا تاكدوا منها ان انتوا مش ماشيين على الطريق الصح ان انتوا لابسين في حيطه ان هل انت زي ما كنت من عشر سنين بنفس المنطق يعني انت بتقول I am a believer وبتتبع موضوع علم الطاقة ده بكل الطرق والوسائل اللي انت تقدر عليها اوكي اوكي ف بس ما فيش حاجة بتتغير ما بقولش انا ما بتكلمش خلوا بالكم ما بتكلمش على الفلوس بالتحديد الفلوس yeah it's فيري امبورتنت element علشان خاطر تقيس بيها بس مش الفلوس اخر حاجة بتيجي خليكم عارفين ده اوكي مش حاجه تانية آه ال ال انا قصدي هل انت حققت حاجه وفقا لموضوع you are a believer ده من ساعه ما ابتديت تاخد الخطوات بتاعه علم الطاقه دي هل في حاجه اتحققت هل في حاجه اتغيرت هل في اي خطوات اتقدمت خلوا بالكم ان الخطوات اللي بتتقدم في حاجات بتقع مننا على الطريق دي حاجه بقولها في الفيديو اللي هعمله على الافرميشن فهل ده حاصل ولا مش حاصل لو مش حاصل يبقى you are day dreamer اللي هو حالم اللي هو لا انت مش believer انت كده حاطط نفسك في اطار بتخدع نفسك فانت محتاج to, to understand محتاج تفهم يعني how to become a believer وازاي تعملها بصوره صحيحه مش معنى كده ان انت حالم ان انت خلاص تروح تخبط راسك في الحيط لا you can you can fix this لو انت اقتنعت ما المشكله بقى ان الناس اللي بتبقى داي دريمر مش مقتنعين لان في حاجه في دماغهم هنا ورا بتقول لا انا لازم اثبت ان انا صح ما هو انت هتثبت ان انت صح لمين الناس what about yourself what about your life what about your dreams your achievements الحاجات your goals الحاجات اللي انت عايز تحققها خلاص هتسيبها ومركز في ان انت تثبت للناس ان انت صح this doesn't يعني هو ده مش مش هيشتغل بالطريقه دي فانت بدل ما تحط كل طاقتك في ان انت تحاول تثبت للناس ان انا صح حط طاقتك دي او حط ربعها في ان انت تفهم هاو تو بيكام ا believer يعني اقروا إيه؟ في موضوع البتاع يا جماعه اقروا انا ما بقولش ان انتوا لازم تجيبوا المعلومات من مصادر خارجيه انتوا الويب او اللي هو الشبكه يعني الانترنت موجود فيه كل حاجه ممكن توصلوا لها ممكن تفكروا فيها من بعيد فبدل ما انتوا بتروحوا تشوفوا حاجات كده ومش عارف ايه وتضيعوا وقتكم في جاست بليز لو انتوا عايزين تحققوا حاجه اقروا فيها انا مش تعالوا اتفرجوا على حاجه انا بعملها ولا احضروا محاضرات ولا ادفعوا فلوس في اي بتاع هو ببلاش موجود بس البني ادم كسول كسول جدا جدا بصوره فظيعه اقروا في علم الطاقه افهموه know how to activate it right know how to become a believer not a thinker when and how لان في حاجات انتوا محتاجين ان انتوا ت... ت... ت... ت... يعني to be synchronous حاجات related to your work for example يعني انت في شغلك لازم تبقى synchronous ماشي اوكي فبس في حياتك لما في achievements انت عايز تعمله لازم تبقى believer so read about it know how to do it right اعرفوا ازاي تستسلموا ل... لاحساس انه انا عايز انزل اتمشى وهل انت عايز تنزل تتمشى بيكوز في حاجه بتدفعك لده ولا انت عايز تنزل تتمشى بيكوز يو ار داي دريمر فانتوا هتفهموا ساعتها وانا قلت دلوقتي من شويه انت لو انت ما فيش حاجه بتضحك يبقى انت بتضحك على نفسك it doesn't mean ان انت you should stay like this لا fix it اوكي اقروا في الموضوع يا جماعه اقروا اقروا مش تجيب اول صفحه تقرا فيها وخلاص انا اه ما انا بقيت عارف اه اه اه انا فاهم انا فاهم وبعد كده تروحوا شايلين اللقمه على الفرامل ولابسين في اي حاجه Thank you.